Zubidarrorreko lagunak elkartu gara hemen, Bilbon eta Baionan, urtarrilaren bederatzean, sarek eta de dituta, Euskal Presoen giza eskubideen alde burutuko diren manifestazioei atzekimendua emateko. Somos juristas, tenemos nuestra fe y confianza en el derecho, porque entre otras cosas sin derecho, especialmente sin derechos humanos, no hay democracia. Euskal presoi aplikatzen zaizkien neurriek gure iritziz oinarrizko eskubideak urratzen dituzte sistematikoki eta legez kanpokoak dira. Se hace una aplicación de la normativa e incluso se crea una normativa específica para ello. Una y otra vez las autoridades políticas y judiciales españolas y francesas intentan esquivar las decisiones del citado Tribunal Europeo en todo aquello que se refiere a los presos y presas vascos. Gure ustez, uneak zuzenbide ulertzeko beste bat eskatzen du. Honekin batera, publiko bizalat nahi dugu, Espainiar baitegiek beste herrialde batzutan betetako kartzela kontaketa zehazten duen, Europako erabaki markoaren buruz egiten den jarrera, deskatzeko modukoa da. Erabaki hori, beteko balute, preso batzuk jadanik etxean edo askatzeak Consideramos que las medidas que se aplican a los presos y presas vascos vulneran sistemáticamente sus derechos fundamentales y no se ajustan a la legalidad vigente. Salbuespen neurriak indargabetzeko eskatzen dugu, legedia naita presoen eskubideen aurka behatzeari eta makurtzeari usteko alegia. Vulnera el derecho a la intimidad y a la vida familiar que está reconocido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Públicas en la Constitución Española de 1978 y en otras normas vitoriosas de la legal. El endurecimiento de las condenas y de sus condiciones de vida en las cárceles afecta tanto a los presos y presas como a sus familiares. Es por ello que reclamamos que los presos y presas vascas tengan, dejen de ser trazados de forma excepcional, por una aplicación de la legalidad forzada e intencionadamente contraria a sus derechos. Consideramos que la aplicación de una política penitenciaria ajustada a la legalidad ordinaria puede servir de aliciente para avanzar hacia un escenario de paz, tan ansiado por la sociedad vasca, como así lo ha manifestado en numerosas ocasiones. Son tiempos de que el derecho y las leyes sirvan para construir una sociedad con una convivencia sana y que las leyes y el derecho se interpreten y apliquen para eso. Por todo esto, nuestra adhesión a la convocatoria del 9 de enero en Bilbao y, y Como juristas no podemos sentirnos ajenos a esa llamada que reivindica algo básico e irrenunciable en las sociedades actuales, como es la vigencia de los derechos humanos.